centro da mata virgem, uma linda cabocla eu vi. Centro da mata virgem, uma linda cabocla eu vi. Com seu saiote feito de pena, era Jurema, filha de Tupi. Com seu saiote feito de pena, era Jurema, filha de Tupi. Jurema, Jurema, Jurema, linda cabocla, filha de Tupi. Ela vem lá da Jurema, vem prima seu conto deste gongá. Ela vem lá da Jurema, vem prima seu conto deste gongá. No centro da mata virgem, uma linda cabocla eu vi. com seu saiote feito de penas, era Jurema, filha de Tupi. Com seu saiote feito de penas, salve a Jurema, filha de salve seu Tupi. Jurema, Jurema, Jurema, vida cabocla, filha de Tupi. Ela vem lá do Azuremar, Vem prima seu ponto neste gongar Capitão da Mata. Sabe o terreiro de ação? Oi Iacibá? Abalou aí. Sabe a babá? Oi Iacibá? Sabe a cabocla Jurema? Ok, acabou. é mau, sempre mais eu vou.